当然，静脉溶栓对于急性脑梗来说，还是一种利大于弊的治疗选择。所以，如果经过专科的医生的评估，确实符合溶栓治疗的一个适应症，排除了一系列的禁忌症之后呢，如果愿意承担这种治疗所带来的风险来说的话，静脉溶栓还是一个比较好的急性脑梗的早期的治疗选择。 那么除了静脉溶栓之外呢，还有一部分的患者像思思奶奶这样接受了动脉取栓等等一系列血管内的再通治疗。这种血管再通的治疗呢，通常是推荐在发病六个小时以上、症状相对重一些的患者进行。这是一种通过微创手术的方式，在血管内进行一系列的操作，早期的开通这种闭塞的血管。 所以，如果出现思思奶奶这样急性脑梗的症状，一定要尽早识别，快速送医哦。了解更多医学科普知识，请您关注我。